Хотите узнать, как получать дополнительный пассивный доход? Тогда вам на сайт hypeworld.ru. Там вы узнаете, как зарабатывать дополнительно от 30 тысяч в месяц. Повторяю, hype-world.ru. На сайте вас ждет подарок –